clever Cleverman tells me it was in the afternoon, it was about 3 o'clock, that he was put on the cross. And no man is expected to die within three hours on the cross. It was supposed to be a slow, excruciating death. That was the purpose, not for killing a man. The Phoenicians had tried, you know, spearing the man, he died too soon. Drowning the man, he died too soon. Boiling water, boiling oil, died too soon. <laughs> they wanted somebody to die slowly. The guy is lingering on and on. Three days, four days, five days. Times history records, up to six days the guy would be alive on the cross. It was to be a slow, lingering death. That was the purpose of crucifixion. وسأكشف هذا التدليس في ثلاث محاور إذا سمحت لي طيب تفضل المحور الأول لنا حتناول التعذيب الجسدي فالمسيح مر بمراحل ما هياش مراحل المصلوب مر بمراحل ليس للمصلوب أن يعدي بها يعني يعني المصلوبين اللي مع المسيح جابوهم من السجن وصلبوهم مع المسيح ما مروش بالمراحل بتاعت التعذيب حوالي 15 ساعة من التعذيب عدى بها المسيح من ساعة القبض عليه لحد ما صلب ومات ده في ناس بتموت في التعذيب في أماكن كثيرة جدا من العالم يعني ولا بيصلب أثناء التعذيب يموت مش واحد ولا اثنين عشرات الناس ماتوا خلال نعم، التعذيب صحيح نعم. المحور الثاني حاخذه المحور النفسي المسيح الكامل كيف عبر عن ألمه آه، لأنه سيحمل خطية العالم كله المحور وطبعا محور النفس فيه خيانة التلاميذ وشايف تلميذ بيبيع من تلاميذه وتلميذ بيخون وتجسد خطية الإنسان وهلاكه والآن سيحمل الكل بعدين المحور الثالث هو محور لاهوتي